Salve! Ok. Rincon Sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC acima da média, eu falo. Eu ah, ah, ah, não entendo nada, pai. <laughs> A cultura do MC ainda vive, certo? Se depender de mim. Vambora! Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Minhas linhas voando, cheia de dada das cabeça quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete. As partes derrete que nem mussarela. Meu verso é livre, meu verso é livre, ninguém me cancela. Tudo, tá vendo que bate tudo na sílaba tônica? Ele fez, geralmente, os rap que a gente está estudando, é só a última palavra que bate na sílaba tônica, né? Tipo, aqui estou mais um dia, sob olhar sanguinário de vigia. Esse aqui bate todos, todos estão batendo numa sílaba tônica, ó. Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo, Mandela saindo da cela. Tipo, verso 1, 2, 3, 4, tudo batendo nas tônicas. Pegou um verso de quatro tempos, né? compasso de quatro tempos com o verso, parece que ele dividiu certinho no meio. Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Parece que são dois versos, porque é. ele já está é. rimando internamente e já está dividido internamente. Ó. Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Aí na linha de baixo ele já vai um pouco mais solto, como se fosse um verso normal. Minhas linhas cheias de cerol, da das cabeças quando relar nela. Quando a gente vai escrever dentro do tempo da música, tipo, as sílabas, as palavras são de diferente tamanho, né? Então, tipo, e tem os intervalos. Então, às vezes o cara tá acelerando, às vezes o cara reduz. Então, na hora que você escreve, não fica do mesmo tamanho, que a execução tem suas variáveis, né? Mas se você marcar, pegar que nem esse que é, é exato, onde muda o tempo, é onde ele enfatiza a tônica, você sabe, tipo, aonde que tá, tipo, em que tempo que tá tudo a frase, né? O universo é livre, ninguém, ninguém me cancela, cancela, tipo, tipo Mandela, saindo da tela Minhas linhas cheias de cerol, da dó da cabeça quando rela nela. É um rap bem legal pra você traz tudo por causa disso. Faço o tipo de herói, nem uso máscara, estilo zorro Música é dádiva, não quero dívida Eu não nego que quero o torro